艾草生长于田边、山野等地，是多年生草本，分布于亚洲及欧洲地区。和艾草相似的植物很多，怎样分辨艾草呢？它的叶互生，叶片呈羽状分裂。我们来看这个艾的全草，被灰白色的柔毛。 叶子正面是绿色，背面是这样灰白色的。艾草还可以通过闻的方法辨认，它的茎叶有一股淡淡的、特殊的艾草香味。艾草秋季开花，像这样狭长总状花序，这是前一年没割除的干花。艾的全草可入药。 有温经止血、祛湿、消炎、平喘等作用。艾草的嫩叶药性不大，适合食用。艾叶做原料的风味小吃有清明果、清明团子等等，也可以包饺子、煮鸡蛋、煲鸡汤等，来增强人体对疾病的抵抗力。 但还是得注意，艾草一定要吃新鲜的嫩尖嫩叶，老艾草可以晒干泡澡、熏蒸使用，不可以食用。另外，特殊的香味能够有效驱蚊，在房间里挂一根阴干的艾草条，能起到驱除蚊子、飞蛾、虫子的良好功效。 下一期我将介绍如何处理和保存新鲜的食用艾草，敬请关注，谢谢。